Hey hey hey videoyu izleyen dostum. Birazcık zamanını böleceğim ama şimdi sizlerle efsane bir sunucu tanıtacağım gençler. Bu sunucu e, Void Books. Yani gençler ucuza Robux almanın en iyi adresi. Buradan kolayca arkadaşlar 1000 Robux'u 20 TL'ye alabilirsiniz. Hatırlıyorsanız ki ben size bir taktik vermiştim. Bu taktikten de daha güzel bir taktik. E, bunu yapan arkadaşımız ise benim çok yakın arkadaşım. Eskiden de zaten sponsorumdu yine sponsor oldu sağ olsun. Eee... Dediğim gibi gençler 100 Robux 2 TL'ye geliyormuş. Bakın 100 Robux 2 TL'ye ve 500 Robux 10 TL'ye alabilirsiniz. Cidden çok ucuz ve harika bir yer. Site diyecektim özür dilerim. Ee, Discord sunucusu gençler açıklamada sizler de gelerekten efsane Robux alabilirsiniz buradan. Efsanevi Robux'lar sizi bekliyor gençler. Neyse hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada diyeyim e, bu hileyi kullandıktan sonra eğer yani böyle kalabalık serverlarda falan yaparsanız ve ban yerseniz lütfen bunu benden bilmeyin. Çünkü ben videoda sizi uyarıyorum. E, halka açık serverlarda yapmayın. Mesela web serverlarınız falan varsa oralarda yapın. Çünkü arkadaşlar ban yeme riskiniz var. Yani dikkat edin. Dediğim gibi dikkat ederseniz banlanmazsınız. İnsanlara gözükmezseniz banlanmazsınız. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen dikkat edin. Yani Roblox hesabınızın banlanmaması için diyorum. Neyse gençler hadi videoya devam edelim. Herkese selamlar dostlarım. Benim Mircan ve bugün sizlerle birlikte en çok beklenen videoyu artık sizlerin gözünüzün önüne sunuyorum arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ki benim e, önceden bir videom vardı. Tron nasıl bedavaya alınır? O video şu an 17.000 falan izlendi ve 260 like'larda bir like'ı var. E, o videodan sonra arkadaşlar bu hile çok buff yedi. Yani buff değil aslında şey yedi. E, neydi? Rework yedi. Yani patchlendi hep böyle. Şu an o hile arkadaşlar çalışmıyor ve onun yeni versiyonu şu an elimde. Ee, sizlere onu göstereceğim ve nasıl bir iki gün içerisinde Tron alırsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar lütfen bu hileyi VIP serverınız falan varsa VIP serverlarda kullanın ya da böyle kişilerin az olduğu sunucularda kullanın. Yoksa sizi görüp reportlarlarsa ban yeme riskiniz yüksektir arkadaşlar. Ama e, VIP serverda falan kullanırsanız bir şey olmaz. Ben zaten birazdan e, VIP server'a gireceğim ve orada AFK bırakacağım. Biraz para kassın. E, çünkü başka videolar falan çekeceğim arkadaşlar jailbreak'te. Şimdi arkadaşlar isterseniz yavaştan geçelim. Şöyle arkadaşlar şurada bir duralım. E, ilk olarak e, burada benim emir diye bir dosyam var. JJ Split Evet bu açılsın. Ve bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Bir dakika burası değil. Burası işte o daha az önce aldığım yer. Ee, arkadaşlar sunucumuza gelmeyi unutmayın. Sunucumuza gelenler e, hemen buradan teyidini yapıyoruz. Ondan sonra da hemen arkadaşlar sohbete katılmanıza izin veriyoruz. Şu an görüyorsunuz ben de buradayım. Discord'a katılaraktan bize destek çıkabilirsiniz. Şu anki kişi sayımız Valla bilmiyorum. Ee, neyse gençler hemen videoya devam edelim. Arkadaşlar buradan atak diyoruz. Ee, ve buradan hemen oyunumuza gelip şöyle yapalım. Aynen. Burada arkadaşlar bu kodu yapıştırıyoruz. Bu kodu ben size aşağıda vereceğim. Ki siz uğraşmayın. Evet arkadaşlar bakın hilemiz çalıştı şu an. Ee, hızlıca gidelim. Bir dakika benim şeyim yok. Roket failim yok. Birazdan arkadaşlar bir yer açılacak ve hemen kendisi otomatikman gidecek. Siz arkadaşlar bu taktiği yaparaktan günde ne kadar kasabilirsiniz biliyorsunuz mu gençler? Günde rahat 300 ve 400k arası kasabilirsiniz. Ama 7.24 bırakırsanız belki bir günde bile e, alabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu hile e, sorunsuz bir şekilde çalışan bir hile. Zaten birazdan göreceksiniz. Bakın banka hazırdı. Hemen arabadan çıktım. Bakın iyi izleyin. Hemen buraya geliyor. Hop buraya ışınlanıyor. Gidiyor. Böyle oluyor. Evet sonra Biraz hareket etmeniz gerekiyor. Birazdan soyacaktır. Şuranın patlamasını bekliyor şu an. Ee, bura patladıktan sonra gençler soyuma başlayacak. Hemen bakın abi. Evet patlattı ve soyuma başladı. Görüyorsunuz şu an soyuyor. Soysun. Ondan sonra bakalım ne olacak. Başka neler yapacak onu da gösterelim. Soysun hemen. Hatta şöyle biraz daha hareket edelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben bunu VIP serverda çekmediğim için e, o yüzden bir yan hesap açtım. Normal hesaplarınızda da VIP server veya az kişili bir server varsa kullanabilirsiniz. Bakalım. Tron'u alanlar geçer bu arada yorumlara Tron'u aldım yazsın. Ee, bakın hop görüyorsunuz 3K'mızı topladık ve buraya ışınlanıyor. Bekleyelim. Evet bakın arabalar falan geliyor. Ne oluyor abi? Ee, işte şu an bekliyoruz. Bakalım bir yer daha verecek mi? Vermeyecek galiba ama ben bekleyeceğim. Evet bekleyeceğim. Hatta şöyle arkadaşlar etrafa falan bakalım burası neresiymiş. Hmm, burası evet Javel açıldı bir dakika Javelry açıldı ve hemen Javelry'yi soyacak galiba. Hop bam bam falan. Ama bakın işte adam da böyle hile kullanınca bug'a giriyor arkadaşlar hileler. Bak adam beni yumrukluyor şu an. Kardeşim beni yumrukluyorsun. Lan ben almadım ben almadım. O adam gitti. 2K'ya soydu gitti. Hop biz de hemen hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Gidiyoruz. Gidiyoruz. Verdik ve öldük. Evet. Ama parayı verdik şu an. Şimdi gidiyor. Hop. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine geldi. Bu kadar kolay bir taktik gençler. Yani böyle yaparaktan bayağı kasabilirsiniz. Zaten benim bu videonun ikincisini çekmemin sebebi çoğu kişi istedi abi ya. Cidden bu videoyu geçen neden bu kadar istiyorsunuz anlamadım da. Bakın airdrop geldi mesela şimdi. Airdrop'a oto ışınlanıyor. E ile toplamaya çalışıyor ama şu an toplayamıyor çünkü e, başkası alıyor. Aynen başkası aldı. Şimdi hop yine gitti. Evet geldi şu an. Ee, 10 saniye bir cooldown verdi. İşte arkadaşlar böyle dediğim gibi AFK bırakın. Kasabildiği kadar kassın. Benim şu an e, köşede şey yazısı olduğu için, action yazısı olduğu için göremiyorum ama kaç para var lan? Bir dakika ya ismim benim burada yazmıyor mu kardeşim? Bakın Elysion YT Hack şu an 7200 kasmış bile yani 7k para kasmış. Yani arkadaşlar ben şimdi ne yaparım? Ee, bir saat böyle açık bırakırım. Telefonumda gezerim mesela. Instagram'da falan gezerim. Ee, mesela şu an öyle yapıyorum. Yani Instagram'da bildirimleri falan okuyorum. Bu da böyle para kasıyor. Yani öyle geçer. Kafanıza göre dediğim gibi. AFK bırakın. O sizin için paranızı kassın. Efsane taktik gençler. Yani gösterdim size. Aşağıda arkadaşlar hilenin scriptini ve kullandığım exploit yani JJ exploit'i vereceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aa durun bakın. Hemen plane soyulacakmış. Plane'i de göstereyim ondan sonra ee, kapatalım. Bir dakika. Niye? Niye soymuşsun? Waiting for takeoff. Bekleyin. Bekleyin abi. Hemen Bakalım soyacak mı? Hadi. Aha soyuyor vallahi lan. Bari bunu da gösterelim de geçer ondan sonra şey yapalım. Videoyu bitirelim. Evet. Bunu soydu. Soydu. Hop gidiyor. Nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Nereye gideceksin? Evet gidiyor bir yerlere. Oğlum bot uçuyor lan havada. Oha 4K verdi be. Üf, şimdi var ya bir de müze soyar üstüne bunun. Dur bakalım müzeyi soyacak mı? Evet 10 saniye kaldan var gençler işte 10 saniye bekliyor bir e, ban yedirtmesi diye. Bakın hemen müze ready dedi. Hop hop hop. Evet burayı soymuşlar zaten. Hop bunu alıyor. Ondan sonra hop Evet gidiyor satacak. Çünkü herkes çoğu şeyi topladığı için çoğu şeyi toplayamadı bizim hesap. Evet. Gidip satsın hemen ondan sonra da bitirelim arkadaşlar. Evet gençler e, videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum gençler dediğim gibi.